Etab sobonwekchok en yekimi en nguni Jehova kakikur tamirmiriet tilil tamirmiriet nebo kagasetabkei mugulelwek engandan Jehova miten nyigisinwek kokemwa Jehova nenyon ile kituun koimutikchok amun ibwotech missing kakanopchi family ni konyo taing'ung akot yekase logoiwek chetililen kokasa Jehova len kotoret chi logoiwekchu en kainetab Jeiso mocheker ko kimnotetab setani tamirmiriet aketugul nebo nasiet yamoesho eng kainetab Jesu. Ak akur kalyet nemiten eng ngolyondeng'ung. Kong'eten kong'asis akoi cherongo, muren nebo tai akoi muren nebo katam. Kakur kalyet eng kainetab Jesu. Jehova yai nemie eng ngolyondeng'ung. Berurech ak itononwech eng kainetab Jesu Kristo ne kiptandenyon. Amen. Soma cha tai Amen. Bwana asifiwe. Ongigatkei kelenji losnot Jesu. Igat chichon nerubekei ak ilenji sob keny kainetab Jesu temwochi kora inainetab Jesu. Amen. Tekat kora akimwochi ilechi mebet komong'unet. Temwochi kora en kainetab Jesu. Ah, Nebo somok imwoe kora ile kimitun en kainetab Jesu. Awon akere mokotikee biik. Amoche kurgetab taman ak ang'wan koitetab agenge asomani en English asawal kwo Kipsigis John 14 verses 1 The Bible says, Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. Sijui Hallelujah, hallelujah. hallelujah. Yes, the book of John chapter number 14 verses 1. Kitabutab John Injili 14 koitetab agenge. Do not let your hearts be troubled, believe in God. Matigochi mugulelwekwo koimgee oyoni Jehova oyanan ak ane. Believe also in me. Oyanan ak My father's house has many mansions. En kotab komiten korik chechang. Or many rooms. Ana miten rumisiek chechang. If that were not so, would I have not told you. Ndogimo kou noto to kiromwowo. I am going there to prepare a place for you. Awendi yoton achobe emet ne neng'wong. Then chapter verses 5 says, Koitetab mut komwa kole, Thomas said to him, kolenji Thomas inendet, Lord, we don't know where you are going. Komwochi Thomas kole kiptayandani mokingen eleiwendi. So how can we know the way? Naita yon anyun oret. Then 6 says, Jesus answered, Eh, I am the way the truth and the life No one comes to me mami or no one comes to the father except through me mami newendi kwanda komobunon If you really know me you will know my father For now on you do know him kumongen inendet and i've seen him ako kiroker inendet bwana asifiwe ilosnot yeiso that is the word of god this evening inoni ko ngoliotab jehova lang'atuni i want to encourage the hearts of people amoche acher sobonwekab biik that the lord god has given us this word ale kamwa kokonech jehova ng'oliondoni that jesus himself spoke to the disciples jehova inendet king'ololchi lamalyet because there was such a time amu kimi kasarta neu noton when jesus lost his friend lazarus kingomobet jeiso chorwenyin lazarus and they were all frightened But Jesus knew what was happening. And that is why he told his disciples that do not let your hearts be troubled. Even you today in this family, we have come because of our brother, because of an elder eh, eh, eh, in the ministry of the gospel of church. We have seen the work that he has done. He has been with us in ministry. Today, kaini gimiyu to tell the family kemwachi family the same god we serve jehova nekikiboishechini is going to give you the power konotiesen is going to give you the anointing ilo jehova in the name of jesus don't let your heart be troubled matokochi mugulelwek god will make a way yae chobore god will make a way yemamiten god is going to give you power jehova kokonin kimnotet give you the strength kero okot kimnotet about tomorrow akobo i know mama you are worried about tomorrow Or even the children are talking about tomorrow. But we are talking that the Lord is going to take control. Right from this minute, the Lord is going to cover this family. We want to thank everyone that has come. But the Lord has good plans for us. It does not matter the pain that we have undergone now, pain that we have now, the sorrow that we have today, that we are Saying Oh, oh, oh. It's everything. The Bible says the sufferings of today eh, eh, or the glory that is to come of today. There is a greater tomorrow. E In the name of Jesus. What am I saying, the church of the Lord? It is our time to prepare our hearts. We don't know the day nor the hour. E Any time, it could be you, it could be me. What will people say about you? E, What will the Lord say about you? What will God say about you? Today our elder is rested. We don't say he died. No, we say he slept in the Lord. Slept in Christ. That is why the church has come. And the servants of God have come to console us today. Eh, eh, And to say there is a way. And the Lord is going to make a way. In the name of Jesus. Even as we end this is here. The Lord has seen us through. Maybe this year has been painful for us. But this year has been having several things. Speak to you that the year that is coming, the year 2020, will come with blessings, will come with power, will come with celebration. Clap your hands to the Lord. we will not come with sorrows again. We will come with celebration because of what the Lord has done, even in this family. in the name of Jesus. So tunasema mama, wacha Mungu akupatie nguvu, wacha Mungu awasaidie, wacha Mungu asimame naye katika jamii nzima, ili Bwana atende mema katika jina la Yesu. So tunasema pole, wacha Mungu atusaidie wote katika jina la Yesu. Ilifika siku ambapo Yesu alisema ya kwamba mwanadamu atasulubishwa na wana, wana, wale wanafunzi wakashtuka lakini ilifika wakati ambapo yesu alisema lakini cheso choto imefika saa na saa ndio sasa ambapo muona adamu anaenda kusulubiwa wanafunzi wa mungu wakashtuka lakini kudhihirisha hiyo yesu wale yule ambaye atakuja kunilaki huye ndiye atakayenipatiana kwa wale watu. Praise the Lord. haleluya Na ikafika saa hiyo. Kwa saa inoton lakini wakati ilifanyika vile petero naye akafikiria vita vyetu ni vya nyama na damu eh, eh, akatoa kisu yake akasema mwanakondoo wa mungu hatuwezi kuruhusu mtu eh, akuchukue chi e, arwe kechir magichamdai kounoniton akakata yule askari sikio lake akarudisha pale kwa sababu hangeweza kuzuia amungi magomuchi kwa sababu mapenzi ya Mungu amun eh, eh, eh, Bwana asifiwe. Hata katika maisha ndugu yetu, eh, tumwambia dada yetu usiogope. Labda eh, Chemtai, labda mlikuwa naye kule hospitali, haungeweza kumzuia, ungeweza kufanya chochote, lakini mapenzi ya Mungu ilikuwa imefika saa yake, na kila mtu ako na saa yake kila mtu wako na njia yake ndipoza yesu akawaambia wengine akawaambia wengine wenu hapa nyinyi mni wengine wenu mtamwona mwanakondoo akirudi wengine wenu hawataona kifo bwana asifiwe na mimi nikasema nimi natamani niwe moja wao sijui nani mwingine anatamani kuwa moja wao kifo vizuri nione Tuunine kabisa. Nyosha vizuri sana. Haleluya. Haleluya. Kama unataka hivyo. Kotimaje kuuna nitan. Lazima uokoke. Bwana asifiwe. Kwa sababu wakati wote wale ambao wameokoka hawawezi kukufa. Amen. Bwana asifiwe. They sleep in Christ. Tunataka tuambie Mungu, elejine unechukaga chuno jo, tuambie hii mikono tumeweka juu, ye makini yangi mnatevu, tunahitaji nguvu yako, makini gari la neema, tunahitaji eh, rehema sana, irengai wecho, eh, uhurumie familia hii, ebe tunimangwanira nayo, hii siku ya uchungu, agesu na nikimaliza Kongo yenu Dennis Gilbert ak Bernard. Asante kwa sababu ya ndugu yetu Dennis na Gilbert na Bernard. Michango gigie chiki tutu. Wale wa, eh, wa ndugu tulikuwa pama eh, tulikuwa eh, watu wazima pamoja. Tuko family friends hicho. Na hawa ni marafiki zetu. Chiboga ya nyumbani. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mara lele ngoni no. Labda anasema huyo ni nani? Ndio ni Bishop Joseph. Huyo ni eh, eh, mwana wa Reverend Amen. Abo eh, pastor pastor Betko weri tam reverend. Na mimi eh, eh, ni mwana wa kasisi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kiminga na sani. Tuko kwa hii kijiji. Au kiminga ngemi. Na sisi tuko nyumbani tukiwa hapa. Abo teche geno rituno. Hata sisi uko ndani. Kumingi ni mimugule. Kuna kitu iko kwa mioyo yetu. Kiburgite kumangubege. Na, na tukikaa kidogo macho utukufu wako kwa jina la Yesu. Jehova kwanda Baba wetu unisaidie, unisindie nikiwa ulimwenguni. Kuna mambo mengine nyingi, kuna magonjwa, kuna shida nyingi, lakini simama pamoja, hauruhusu machozi Baba Yesu, naomba ugumu kwa maisha yako, ihimikane nguvu Nifike mahali kwa jina la Yesu na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Acha tuombe sasa, twainua mikono yetu tukisema ni asante. Tuko hapa siku ya leo kwa sababu ya mmoja wetu ambaye amepumzika na akalala ndani yako. Asante kwa mzee huyu, asante kwa jamii yake, asante kwa uzao lake, asante kwa kila mmoja wao. Baba, tunakuinua, tumeona mkono wako, tumeona kazi yako, hata ishara Bwana kasimamisha mvua hata mpaka siku ya kesho tutakapomaliza kazi hii. Bwana, tutakushukuru. Asante kwa kila mmoja wetu, wageni na marafiki, wadugu wote wa jamii. Baba, tunawaombea wasimamie jioni ya leo. Baba, tunakapomaliza mkutano huu ili tuweze kupumzisha mwili wake. Jehova, twaomba mapenzi yako ikatendeke Bwana, katika jina la Yesu. Tuharibu ngome zote za ibilisi shetani, tupinga ngome zote za shetani, mipango ya ibilisi shetani tunazikataa katika jina la Yesu. Ee Bwana wa mabwana, zingira jamii hii, malaika wako wakazingire boma hii, sehemu yote Bwana, simama pamoja nao hata siku ya kesho. Tazama watumishi wako watakaposimama, Bwana waonekanie, Baba watumie katika jina la Yesu. Asante Mungu wetu kwa sisi zote tulio hapa, ee katika jina la Baba, ee jina la Mwana, Roho Mtakatifu wa Mungu. Amen, amen, amen, amen. Kitupche ak Samuel akonyitenik tugul ak kokwon ak kora kanisa amun kingemwoi biik chechang kworokeso amun in makagee Samuel komyani ko kounoton kemwoe pole tugul ko nyasutiet nekonyas chitugul ako Samuel ko koibe boroindo neo nakot en kanisa kemwoini ko kemwoe chechang kelei kinyasech tuguchu amun kikimong'u kabisa kele wekse Samuel sipitali ko kounoton kemwoe kityo kele pole en kaa ireu laokab kaa ko pole sana kikibur tugul okot Dennis kemiten okot mama ako kikisoena kele yai nemie ko kokoityon Jehova ko maketinye chekirwokyini Jehova kilelen kityo ngemuiten sikotoretech Jehova mubiri pasta kokakwamda logoiwek chemiach cheiman ko ngomukokse ongen ak ng'olyotab Jehova biik chetom kenai nekakemuite ongemuiten konyo ongemuiten ongemuiten lagokab kap Samuel kokoit betut nó có có mùi sọ mùi có có có mùi sọ mùi qua mà chờ để cho à, có những vụ mùi đấy nhưng mùi đấy nó à, có sọ quẹt tam ko moy ko segi ko de có mùi bi ago mi bi ko mi mudan ago mi celle ne no mudan ago mudan pa ago ru ni ga ne tap ka ka jero ige pa ago ru nga cha mua chú gù ngui mà tin được của má của có sự có cái lo mà cha mua chú gù ngui ở mun em bởi xe này cái gọi ai bởi xe này cái gọi tổ mẹ sa khi mi về thu ta cái nên đi lên nên quay nó lười nhỉ biết cho có số mà sao à lấy cái gù để cho họ mà mắm cái ta cái còn có yếm cái gọi gas chú sao ấy tạp xong cô quê nhỏ ông kia đi kẻ tổ ông kia đi kẻ ông kia tao kẻ chuyện đi nếu cũng chèm vô xe mà mà ý gas cái chuyện nhau của đây coi thế khi gặp mai gấp sự kia là cái san tên là quê ngàn lệ đó kelmin hagi dan mo bulal da suko sisige aga moita onge moita mà mình cái nó tết xin đi anh ấy thật mà tết xin đi cái những cái nàn đi có cái nó mình nhớ có ở miền tây có là quen này cái cái có cái chỗ cái tôm cái nào sao đấy tuyệt bị kiểu tôi cái nó mình có nhung nào sao đấy có bên đi xuống có cái tôm cái mà cái cái ngoliot cái cái ibur-burang ka ana ibur-burang ko ko kinyi ka ngalal jaja kay nga nam kasarta ako konyolu anam amun kan ko kakorunye kanan ko metun kotokeng'olole besyo keng'ololchi metun kotokewekchi besyo imuny komie wek kipkoi kongoi kongoi lagochu otech gaa matokut gaa otech gaa otech gaa tenis kainam ne kainam kirokwek oeng ame na mi ken ko ti me mu che na i ba kai ko nam chi chi ba che bu nya ki ro gu de che bu nya ko ko che bu nya te bi ko mi ko be ru ri do ba a ni sai te i ger ka ni mi de mi i wa ka i te i ka rồi khi chùa bà cùng quý lệ ca của anh nêm nhé Uh, kakomutwech toek mbalimbali kong'ete lelo loo ak ole nekit kwech arap rop amoche inyon inyoimwa polo akinye tenis ngo lagokab kai tugul kimi koboto mokweken chekobet babang'ung anan chitang'ung kokibet tugul ko pole sikoron kemwa alak ko pole sana Time.